entraste como un rayo de luz, como un aire encantado. Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira, tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien que harás en sus brazos, dime qué hago yo con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. solo cuando puedes. Te abrazo al esconder que no haría para tenerte a mi lado al amanecer. Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía mal. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu exceso que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis si cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra? mía, dime qué hago yo. Ah,